Mm-hmm. <laughs> Hola amiguito, ¿cómo has estado? Me da mucha alegría volver a verte. <laughs> Mm. Mm. Mm. Que descanses, amigo. Hasta mañana. Atención, atención. Todos los habitantes del planeta deben evacuar inmediatamente. Una falla inexplicable en el reactor central de Cus provocará una explosión inminente. Quedan menos de 5 minutos, así lo acaban de informar los científicos del Instituto Nuclear de Cus. Los que puedan evacúen inmediatamente. Cus, mi planeta natal, el lugar donde nací y crecí, donde fui tan feliz. Ya nunca te volveré a ver, nunca jamás.